Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça drôle de tout casser. Vous êtes arrivé trop tôt, madame. Officier. Bon, j'ai paniqué, je, vous ai appelé, je savais plus quoi faire. Oui, bah on est désolé de vous avoir fait déranger pour si peu. Pour si peu T'as vu mon appart, tu Bah quoi, tu dramatises là Tu délires quoi Je t'ai laissé faire des photos, oui ou non Oui. Mais en bah, fait. Bah, tu m'as pas laissé le choix, voilà. Vous étiez incontrôlable. T'étais pas obligé d'aller jusque-là. Il aurait fini par se calmer. On voulait de l'art. Mais On a fait de l'art. Allez, les il aurait fallu filmer. Ouais. vous diffusez la performance sur YouTube, alors là, on aurait fait le buzz. Hein. Non, non, c'était pas un accident, ça devait arriver. On était en fin de parcours, il fallait que ça clash. Quelle expérience, c'était incroyable. C'était dingue, ils sont tous devenus dingues. Du grand art. Tout le monde est devenu dingue. Moi, je voulais pas, hein. je disais comme Carole.